Pippi, Gummitarsan, Mummitrollet, Knerten og Lillebror er karakterer fra nordisk barnelitteratur som de aller fleste nordiske barn har et forhold til. Men hva lærer barna av å vokse opp med disse bøkene? Nordisk barnelitteratur skiller seg fra andre lands barnelitteratur. Det gjelder særlig kjønnsrollene. Nordiske barnebøker har ofte litterære karakterer som er kjennetegnet av å være selvstendige og sterke og antiautoritære. Og det finner vi gjerne kommer gjerne til uttrykk ved at de f.eks. gjør egne valg, og gjerne i eh, opprør mot eh, foreldre eller andre vokseninstanser, lærere. Men vi finner jo også eksempler på mer sårbare og utsatte barn Ehm, gjerne barn som lever i en type dysfunksjonell familie. Og i de tilfellene så dreier bøkene seg gjerne om at disse karakterene skal omskape seg til en type trygg og sterk eh, identitet. da. At vi finner denne typen karakterer, har gjerne sammenheng med at eh, vi i Norden har noen idealer om hvordan barn og barndom skal være. Altså det vil si den skal være, Barn skal være selvstendige, de skal være trygge, og de skal føle seg fri da, i vårt samfunn vi kan si at eh, skillet mellom eh, det selvstendige og det sårbare barnet gjerne sammenfaller eh, med et skille mellom jenter og gutter. Mm, ser vi på det selvstendige og sterke barnet, som da ofte er en jente, finner vi eksempler på det allerede i Astrid Lindgrens forfatterskap. Sånn som i karakterene Pippi, Ronja, Lotta, f.eks. Også Tove Janssons Lille My kan sies å være et eksempel på den type jente karakter. Um, vi finner det også i den danske Bibbi-serien, og litt moderert variant, kanskje, i anne Vestlis 'Aurora og Guro'. I eh, nyere nordisk barnelitteratur så er det jo eh, fristende å trekke frem eh, den, den, norske, den, norske barneboksuksessen eh, 'Tonje Glimmerdal' av Maria Parr. Eh, hun har eh, hva skal jeg si, litterære søstre både hos Astrid Lindgren og i annen europeisk litteratur. Og hennes eh, motto er jo et uttrykk for denne sterke jentekarakteren, nemlig fart og sjøltillit. Med litt eh, eh, annen variant på den sterke jentekarakteren finner vi også f.eks. i den eh, nye svenske ungdomsromanen 'Poikane', som også var nominert til Nordisk råds barnelitteraturpris. Når det gjelder den sårbare eh, litterære karakteren, som jo ofte er en gutt, kan vi igjen eh, starte med eksempler hos Astrid Lindgren. Bl.a. Eh, Kavring i 'Brødrene Løvehjerte', Bosse i 'Mio min Mio', og kanskje lillebror-karakteren også i 'Karlsson på taket'. De er sårbare, men eller også forsiktige gutter. Ehm, et dansk eksempel, ikke så fra 70-tallet, er jo eh, Ivan Olsen, også kjent som Gummitarsan. Um, og eh, Albert Aaberg, svenske Albert Aaberg, en veldig kjent eh, barnelitterær figur. Ganske forsiktig, han også. Kanskje ikke så sårbar, men ganske forsiktig, da. Um, ser vi på nyere eksempler her, da, så kan vi si at den norske bildebok kunstnerens eh, serie om Garman er et eksempel på en sånn forsiktig, tenksom, eh, filosoferende gutt. Eh, også i den eh, norske mm, vinneren av eh, Nordisk råds barnebokpris eh, i 2014, en karakter som heter Rune, men som også heter Brune, for det er, er liksom hans omskaping er til å bli brun, og bli da en sterkere karakter. Og dette med å skape seg om finner vi også f.eks. i en dansk serie om en gutt som heter Pelle, som blir stukket av en maur og blir eh, til Boy. Han er også et mobbeoffer først, og så blir han sterk gjennom dette maurstikket og får en viktig rolle liksom, i samfunnet rundt seg. Og Sånn sett blir han sterkere og tryggere og friere. Det at vi over så lang tid eh, finner denne fremstillingen og vekslingen mellom det sterke og det sårbare, som ofte gjerne da er i fremstillingen av eh, jenter og gutter i nordisk barnelitteratur, eh, er kanskje et tegn på at dette er en integrert del av en nordisk tenkning om barn og barndom. Um, og det er jo ikke overraskende da f.eks. at uh, barnelitteraturen gir uh, gutter et såpass uh, stort handlingsrom i litteraturen. Uh, fordi at uh, der fins kanskje et litt sånn trangere forestilling om at eh, gutter skal være sterke og modige uh, utenfor <laughs> litteraturen, mens litteraturen gir dem et handlingsrom der de kan utforske måte, egen identitet. da. Men også det at vi har så mange sterke jentekarakterer, er noe som legges merke til f.eks. utenfor Nordens grenser eh, hos fagkollegaer i f.eks. Italia, så eh, er de imponert over mm, egentlig nesten hele fremstillingen av barn og barndom, men også disse sterke jentekarakterene som eh, eh vi har i vår litteratur, og som de gjerne savner. Men nå er det jo ikke sånn at uh, det er et helt sånn én-til-én-forhold mellom litteratur og det samfunnet som vi lever i i dag. Vi kan jo kanskje si at uh, litteraturen gjerne formidler et ønske om hvordan barn skal ha det, eller hva barndom skal være, eller at de eh, lager disse, dette forhandlingsrommet da, som barn kan eh, utforske. Nå er Det jo sånn at det med kjønn er jo noe som har vært eh, hva skal jeg si, under lupen i også politiske debatter i hele Norden. Og at Derfor har det kanskje også fått såpass stor plass i barnelitteraturen. Mens andre samfunnsaktuelle eh, et tema, sånn som f.eks. Flerkulturell, flerkulturell identitet, eh, er ikke nødvendigvis like si, utforsket og eh, utbredt i barne- og ungdomslitteraturen. Og hadde lenge vært etterlyst. At det kan gjerne være mer av det, og det kan gjerne være gjort på mer originale og si, eh, selvstendige litterære måter. da.